Uite, vreau să-ți improvizez despre a părea. când îl folosim? Când ne pare ceva într-un fel, nouă, să zicem, și altuia îi pare altfel. Asta eu cred că este din cauza hărților noastre mentale diferite. M-am contrazis cu o bună prietenă care mi-a zis, băi, nu interesează pe nimeni uh, noțiunea de hartă mentală, nu mai vorbim video despre așa ceva. Însă eu cred că e foarte, foarte important să uh, denumim harta mentală ca și cum uh, eu aș fi Târgoviște și am harta mea mentală, tu ai fi Bucureștiu și ai harta, harta ta mentală. Și hărțile noastre mentale sunt foarte diferite, unice chiar. Și dacă noi, nu nu ni s-ar mai părea că semănăm uh, sau că, uh, știu eu, ne asemănăm doar în câteva lucruri, uh, cred că nu ne-am mai certat. Tu ce părere ai despre a părea? Ceau!